看着你的双眼，又一次的见面，心里有话想说，但又怕。 说错，想尽办法，担心气氛尴尬。如果今天不说，就没机会了。从第一次见你就该说，希望那天你会穿着婚纱，走遍世界，签证。 something Maybe take a chance Cause there's one day to be something Straight out of a Hollywood movie Baby, take my hand I just want to be your best friend Cause I'm your Iron Man And I love you 3000 Baby, take a chance Cause I want things to